ola. Imos ver que hai que facer para recuperar a contrasinal en aula cesga. Imos o primeiro aquí abaixo onde pon lembrar contrasinal. E aquí temos que escribir o noso correo co que nos registramos ou nos registraron en aula cesga. tede cuidado porque as, as mayúsculas tamén son importantes si as tedes, o sea, tedes que incluirlo exactamente como se deu de alta. O seu contrasinal foi enviado por correo electrónico. Logo imos ao noso correo electrónico, aula cesga. Aquí nos di que pedimos un novo nome de usuario e contrasinal. Aquí está o noso correo e podemos rexenerar o noso contrasinal pulsando aquí. De novo, volveuse a crear o seu contrasinal e para sabelo temos que ir de novo ao noso correo. Isto é unha forma tamén de, de seguridade para que ninguén eh, reinicie o contrasinal de outra persoa. Aquí xa temos o dato que necesitamos, o novo contrasinal, que es un contrasinal aleatorio que temos logo que cambiar. Así que copiamos ese e entramos cos datos que nos acaba de indicar. Pego ese. Cuidado ao pegar que non collades un, un espazo de máis o cosas así. E xa está. Estamos dentro. Logo o único que teríamos que facer, se queremos para ter un contrasinal que lembremos, pois é editar o noso perfil e poñer aquí un contrasinal eh, novo non que queiramos eh, empregar.